ඉස්සල්ල බස් එකේ ඈ තව 15ක් විතර ඉස්සල්ල බස් එකේ ගිහිල්ලා මේ මේ යන්න දොළුකඳ යන්න මෝනිින් බෝයිස් සද අපි දැන් ඉන්නෙක් කුරුණෑගල නගරේ ඇතුගල්පුර අපි අද යන්න යන්න දොළු කන්දේ. අද හරියටම දෙසැම්බර් 7 පොය දවස සිරිපාදේ වාරේ පටන් ගන්න දවස. අද යන සෙට් එකට ඉන්නවා අපේ. එනවා නදීජ එකයි. සමෝත් ඉන්නවා, සහන් ඉන්නවා, ජනිත් ඉන්නවා, රාජිත් ඉන්නවා. අද පිරිස ඔය ටික තමයි. හරි එහෙනම් පටන් ගමු දොළු කන්ද ගමන. මාලි නයි මතයි. විහාරේ ගමන පටන් ගත්තා තුවක්කු වැඳලා තියෙනවලු කැලෑස් රින් ගන්න එපා ඕනේ නැති එව්වාස්සේ පාර ගියාම කේස් යන්නේ නැහැ කියලා කිව්ව ආපු කට්ටිය මගේ පිටිපස්සෙන් තව channel එකක් එනකෝ වෙන්නේ නදීජ බලන්න ගිහිල්ලා එයාගේ එයාගේ දාලා තියන්න description එකේ සෝන ගවි යන්න තියන්නේ පාර එහෙමට අමාරු නෑ වගේ අතරමං එන්නෙත් නෑ කිව්වා ගයිඩ්ලා නැතුවත් එන්න පුළුවන් මේ පැත්තට මෙතන උඩටද ආහා සාමාන්‍ය සැලකිය දුරක් එන්න පුළුවන් බයික් එකක් එනවා නම් පාර හොයාගන්න උන අමාරු නෑ පන්සල මැද්දෙන් නෙමෙයි පන්සලට එහා පැත්තේ සොහනක් තියෙනවා සොහන ගාවින් උඩට එන්න තියෙන පයින් එනවනම් බයික් එකක් එනවනම් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් එන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඒ පාර හොයාගෙන එන්න හොඳ නැහැ පල්ලෙහාට අඩිපාරක් තියෙනවා ඒක යන්න නැතුව උඩහට යන්න උඩහට ලොක්කො කොහොමද දෙකක් තියෙනවා හා ඒ වම්පාර කියන්නේ Thank you. අමු හති තැන්න රාව කියපු මං අත පැත්තට යන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉඳලා අපි මෙතන ගිමන් හැරලා අපි යනවා ගල් මැද්දේ යන්න පටන් ගන්නවා. ආ. බුදු ජනකායක්. උඩ ඉන්න. උඩ ඉන්න මේ වගේ. තාත් ඉන්න. උඩ ඉන්නද උඩ? සිරා. උදා ගම්මානයක් ගහන්න පුළුවන් වගේ. සීයන් නම් ඉන්න. එන ගොඩක් ඉන්නවා. ආ. උදා ගම්මානයක විතර සෙනඟක් උඩ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඉතින්. දන්නේ අපි විස්තර ගිහින් බලමු. එක එක් කට්ටිය එක එක් ගණන් කියනවා. දැන් සෙට් එක්ක 30ක් විතර ඉන්නවා කියලා උඩ. කියා කීයක් හිතයිද? 20 30 40 50 60 70 90 100. 120 උපරිම. ඔයාලා හිතන ගාන සිමෙන්තියක් දාගෙන යන්න. ආ ගල පෙරලෙනවා මේ කෝඩු තියලා දෙන්නේ ඒකයි. එන. තව දුරද? ඔව් තව දුරයි. තුනද හතරද මන්ද? විවේකයක්. නැවත පෙට්ටිගල වගේ පෙට්ටිගලට වඩා අමාරුයි. රූට් එක නම් පැටලෙන්නේ නැහැ එන්න පුළුවන්. කන්ද පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ගල්දිගේ ගලාගෙන එනවා. එහෙම හම්බුනේ මම චූටි චූටි වතුර පාරක් තිබ්බා. වතුර අරන් එන්න. වතුර මේ හරියන්නේ නැහැ උඩ කොහොමද දන්නේ. පල්ලෙහින් කන්දි ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සුපිරි. පොඩ්ඩක් අර වේලිච්ච පසක් තියෙන්නේ. ඇස්සන මඩ වෙනවා. අවුවත් නැහැ ඒත්. මාන්සි. බෑවුම මේ කන්දාර කලින් පෙන්නපු ගල පාමුල මැවිත් තියෙන්නේ මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම උඩට එන්නේ මෙතන බලන්න මුල් ඇවිල්ල මුල්ලුඩ මේ පස් පිරිලා බොබ් බොක් ගාලා බොල්ලයට පැත්තට වෙන්න පේනවා මුදුන පොකුණු ටිකක් තියෙනවා කියලා චුට්ටක් උඩට ගිහින් මෙහෙට එන්න අපි බහිද්දි පොකුණු ටික බලමු දැන් උඩට ගිහින් ඉවර කරා මේ පැත්තට මේ චුට්ටක් උඩට එද්දි පිටිපස්සට ඉස්සරහට දෙකක් තියෙනවා පාරවල් මේ පැත්තට එකට ගියොත් පොකුණු චුට්ටක් ඉස්සරහටම තව බෙදලා දෙකට ඒකෙන් කෙලින්ම තියෙන එක කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න ඕනේ. ආ මෙතන සෙනගයි අපි යනවා එයා පැත්තට එයා පැති තමා ගල් ගුහාවයි තව චුට්ටක් මීට වඩා ලස්සන අයිටම් ටිකක් තියෙන මනුස්ස පරාණ වලින් පොඩ්ඩක් ඈතට ඉස්සරහා පිටිපස්සේ මගේ වීඩියෝ එකේ අනික් කොටස මං ඉන්නවා නදීජකගේ අපේ කෑගහන්න පටන් ගත්තා පෙවුණු ශබ්ද නගනවා තවත් එහාට තියෙනවා මං හිතන්නේ මිනිදුමක් වගේ අයිටම් එකක් තියෙනවා ඝනය ගන්න මේ. අපි ගිහින් බලමු. තවත් වෙනක ඉන්නවා එහා පැත්තේ හිටියා මෙහෙ තියෙනවා. ගල මුදුනේ දැන් මුදුනට ඇවිල්ලා වටෙන් වටෙන් ගිහිල්ලා ගුහාව සොයාගෙන තමයි මේ පියමන් කරන්නේ. මෙන්න තියෙනවා ගල් ගුහාව හිටියේ පේන ඇති ඔන්න තියෙනවා ගල්ගාව අර පැත්තට වඩා මෙතෙන්න හොඳ හුළඟක් එනවා <laughs> බලු බෝසාලා ඉන්න තුන් දෙනෙක් හතරක් මේ කොහොම ආවද මන් තමයි හිතන්නේ එන කට්ටිය දෙන කෑම් වලින් අත් වෙන්න ඉන්නේ මේක කන්ද මුදුන මාර ලොකුයි නේ මේ පැත්තටත් තියෙනවා තව ඒ පැත්ත නම් හිතන්න යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි යන් ගුහාවස්සට සටපට ගාලා අර වෙලේ ගාල අර පෙනුනේ කට්ටිය ගුහාව මුදුනේ දැන් යන් ගුහාව රිවිව් කරන්න එන්න මේ මොකද කරන්නේ මම සිරිමේ ආ වැටුනොත් නම් බඩුව මේ තියෙන්නේ ගුහාව සාමාන්‍ය ඔළුව ගෑවි නොගෑවි මට්ටමකට යන්න පුළුවන් දෝංකාරෙක් ඇහෙන ඇති ඔයාලා හට්ටියක් තියලා ගිහින් තියෙන හොඳ පුද්ගලයෙක් ඊට පස්සේ ගත්තම එතන මොකක් හරි වෙලාගෙන නිදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඉන්දර එහෙම අවුල ගන්නත් ඉඩක් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් ටෙන්ට් ගහ ගන්න පුළුවන් දෙකක් තුනක් විතර ගහ ගන්න පුළුවන් පට්ට කියන්නේ වැස්සක් වුණත් ගින්නක් වෙන ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. ගුහාවර ජීවිතේ කොහම තමයි. ටඩා. ගල් ගුහා රේටින් එකෙන් 10න් 8ක් විතර දෙන්න පුළුවන් සුපිරි. ලස්සනට. තව එහා පැත්තකට යන තව එහා පැත්ත තව පොඩි ස්පොට් එකක් තියෙනවා හ්ම් මේ තියෙන්නේ ගලට ආව උතුන ගල කෙස්ටන වගේ පෙන්න්නට නෑ හොඳ ඉන්න පුළුව ආරක්ෂිට ඒක මේ අර අර පැත්තරත් තියෙන පට්ට ගොඩක් වැත්තන්න යන්න බෑ කෑම්පිං අත්තා ඔත්තම ඒ පැත්තර යන්න වෙන්න පට්ට හැබැයි අද මීදුම් ගතියක් තියෙනවා හරි වීවයක් ගන්න අමාරු සඟොත් අපි එහෙනම් ගොළුකන්දට සමුදීලා නැවතත් පහලට වියවනින්න යන්නේ සවන්නේ අර බලන්න නොහොබිනා වැඩ කරන ළමයි නම් පුදුම මිනිස්සු ළමයි Thank you. එන පෞරාණික වටිනාකම් එහෙම තියෙනවා මොකද දුටුකන්ද කියන්නේ ඔය රාමරාවණ යුද්ධෙදී මොමන් අර ඉන්දියාවේ හිමාලගෙන ආපු කැලෙන් කෑලි පහක් කැටිලා තියෙනවා. පහෙන් එකක් මේක. තව එකක් තියෙනවා රුමස්සල, රිටිගල, තව එකක් නම් මතක නැහැ. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ අනුරාධපුර යුගයේ එහෙම බ්‍රාහ්මණ අක්ෂර කොටපුවා තියනවලු ගල්ගාවක මම බැලුවා ඒක මට හම්බුන්නේ නැහැ. මේ කටාරමට ඉරින් උඩින් කුටලා තියෙනවා මල්ලත් තියෙනවා එක දෙක තව එකක් තියෙනවා අවුරුදු පහලකට විතර කලින් පිරිත් පැන්වලින් ඩෙඩ හොඳ කරපු ඒවට එකක් එහෙමත් වෙලා තියෙනවා දොළුකන්ද විහාරය අපි නැග්ග පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත මම හිතන්නේ يعني වටෙම නගින්න පුළුවන් දොළුකන්දට දොළුකන්දේ වගේ එන වටින සිද්ධි තියෙනවා මේක තමත් ඔය බෙහෙත් පැලඩියම ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ හතක් ප්‍රසද යන්නේ පිත්තම හතක් ආ හතක් හායි මිතුර මිතුරුයන අපි දැන් ගමනේ අවසානයට අග හරියට ඇවිත් තියෙන්නේ මෙතරින් තියෙනවා කුරුණෑකලට යන පාර බස්නම් මහිතන්නේ තියෙයි ගේස් යන්න නැත ඉන්නන්න නැත දෙපැත්තම වෙලක් වෙලවල් ලස්සනයි කොමහරි ගමන මාරු රංකිරිමට පන්සල පැත්තෙන් ගියොත් පාර පොඩ්ඩක් ගමන මහන්සි ඒ වුණාට මේ අතරවං වෙන සීන් අඩුයි අනිත් පැත්තෙන් නම් කොහොමද දන්නේ අතරවං වෙනවා ගයිඩ් ලවුන බ්ලා බ්ලා කියනවා තුවක්කු මැදල තියනවා කියනවා මේ කැලේ ඇසිරින් ගන්න බෑ වීඩියෝ අදී මම එහෙනම් වීඩියෝ මේ හැරි නවත්තන්න බැලුවට thank you very much එහෙනම් ලයික් එකක් යන්න ඔක්කොම ලයික් කමෙන්ට් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඔක්කොම කරගෙන යන්න එහෙනම් එහෙනම් බයි කියලා එහෙනම් බයි බයි එපා අරුගේ channel එකක් තියෙනවා ඒකත් දාලා තියන්න ඒකත් බලන්න එන ජය වේවා රෙස්පෙක්ට් Thank you.